e, Türk milletinin İslam milletinin dediği için e, sık bu cümleden dolayı 9 ay hücre hapsi yani çok büyük bir zulüm. Çok ve 10 ay 14 A gibi azılı yani kontrolden çıkmış hastaların bulunduğu ve 7 kişinin bulunduğu bir ortamda adli tıptır ayağından zincirli olarak tutuluyor. Tabi e, Adnan Bey çok tevekküllü bir insan. Hep Allah'ın yaptığını bilerek bu şekilde. Çünkü Allah'ın e, peygamberlerini Kur'an'da biz görüyoruz. Deli iftirası attığı zaten Allah'ın sünnetinde olan bir şey. Aslında e, çok güzel bir alamet bu şekliyle ama çok büyük bir zulüm var tabi. E, ardından beraat tabi veriliyor. Askeri e, Gata Gülhane Askeri Tıp Akademisi verdiği raporla bütün bunları ortadan kaldırıyor zaten. E, evet, hem ruhen hem tam sağlıklı sahte denen evet, rapor verildi. Bir de üst ihtisaslara indi, ayrıca bozulmuştu. Evet. Özellikle rapor bozdular. Ayrıca evet. Ömrü devam et. Güzel. Ben şairim zaten. Yani o dönem bütün doktorlar Adnan Bey'i akın akın görmeye gidiyorlardı biz tabii ki hem doktoruz ben hem beyin cerrahiyim. Zaten görünce Adnan Bey'in aklı, üstün ahlakı biz orada şahit olmuştuk. Yani hastalığı hastalıkla yani uzaktan yakından ilgisi olmadığını o dönem oraya giden bütün tıp fakültesi öğrencileri şimdi hepsi yetişmiş doktor, kimi profesör, kimi doçent herkes şahit oldular, biliyorlar. Hatta doktorlar çok etkilendiği için dönemin başhekimi Yıldırım Aktun'a doktorlarla ve hemşirelerle görüşmesini özel bir tahminle yasaklamıştı Adnan Bey'in evet. e, o dönem.